こんにちは。Hi, Yuriko Taiga. Hi. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. Okay. May I ask you a 73 questions? あ、いいよ。どうぞ上がってください。Thank you. 今日の朝食は何今日はエスプレッソとクッキーだった。っていうか、エスプレッソ飲むありがとう。 実家ではどんな朝食が多かったエスプレッソとクッキーと果物日本に来たのはいつ2013年だから6年ですね初めて会った日本人は誰コスプレのカメラマンさんでした一番好きな食べ物はうんイタリアだとやっぱりピッツァかな 人生で一番美味しいと思った食べ物はうなぎ今一番欲しいものはペットかな猫かハムスター欲しいやな今までの人生で一番高い買い物は何そんなに高いって買い物しないけどあビビアンの服 宝くじで7億円当たったら何をする ?7 億円なんだろうえ、7億円あるのあるえ、えっとね、多分、専門学校通いたいから、専門学校払ったり、あと、まあ、ちょっと買い物したり、ちょっと <laughs> やっぱり欲しいものがあると思うけど、あとは、あ、でも貯金したいですね。念のため。で、あと、最後、東京で アパートが欲しいんです東京タワーが見れるアパートが欲しい OK じゃあ好きな色はピンク誰の曲を聴いて育ったピンク <laughs> 好きなアーティストはうーん難しい好きなアーティストはうん父やアンナさん今まで行った国はどこえっとちょっと待って イタリア、フランス、ポルトガル、イギリス、マレーシア、カナダ、日本、韓国、かなはい、8ぐらいだね。うん。行ってみたい国は行ってみたい国は、うん、中国とアメリカかな。好きな本は好きな本は、うん それと生きがいというの本あるんだけどそれとあとはサイコロジストの、まあ、ボディレンゴジュの本が好きですあなたは猫派犬派猫派猫派初めてのコスプレは2003え2007年ぐらいえっと「鈴宮春日」でした やってみたいコスプレは今のところはダークストーカスのモリガンをやりたいです一番好きなゲームは何鉄拳とデイスゴン好きな街はどこああこれはねえっと好きな街は えー、日本だと大阪でイタリアえいやじゃないえっと日本外国だとロンドンうん好きです飛行機の中では何をしてる結構いつも12時間ぐらいかかるから映画を見たりとあの絵を描いたりあとは結構音楽を聴いたりとかします快適に旅をするコツは なんだっけ <laughs> コツって何ですかえっ、ー、と旅をリラックスするためのポイントはあある日本の温泉行くこと、うん、好きな映画は七。 <laughs> 会ってみたい歴史上の人物はナポレオーネかな <laughs> 下着は何色が多い黒いや カラフルが多いんですよ。うん、はい、と思います。自宅で何してる時間が多いああ、ここだと、まあ、やっぱり、あのー、道具を見たりとか、ダンススペースがたくさんあるから、ここに来て、スペースがたくさんあるから踊ったり、あとは絵を描いたりとかもします。これみたいな。 ぐらいかな、うん、使っている香水はビビアン今持っているゲームハードはえっとプレイステーションプレイステーション1から PSP も含めてプレステ4とゲームボーイカラー頑張ってます会ってみたい人はうんたくさんいるんだけど一番好きな漫画家の矢沢愛さん かな君の長所は私の超長所って何だストロングポイントおじゃあ私のストロングポイントはうん気に気にえっとなりきるなりきること君の短所はああ気分がよく変わる OK アンチへの対処法はうんまあ無視することない大変だけど難しくてまあでも無視して頑張ってる姿を見せる素晴らしいイタリアのおすすめのスポットはうんフィレンセシャワーの時に歌う曲は「ラモルススカイ」の「 いいか中島さんの曲子供の頃好きだった映画はあラーマになった王様のディズニー映画初めての仕事は何パン屋一番怖いことは死ぬこと一番腹が立つことはいろいろ <laughs> えっと一番あーなんだろう お金もったいなくすること僕無駄無駄で使ってるお金の人が苦手趣味はコスプレ OK 質問また半分になってきました半分イエイまた半分か <laughs> もっともっとすると思ってええー、OK じゃあ一番古い記憶は一番古い記憶がよし <laughs> これお父さんがくれたの えっと、バニーのパペット。私はね、多分5歳ぐらいだったかな。お父さんがすごく仕事が忙しくて、で、その時がすっごく泣いてて、で、これをくれた。憧れのスターは誰たくさんいるんだけど、やっぱり、土屋アンナさんです。 家以外で好きな場所はどこ家以外で好きな場所は家以外は事務所かな他の職業に就くならファッションデザイナー好きな日本食は、うん、刺身のサーモンと天ぷらじゃあ嫌いな日本食は納豆と梅干し <laughs> 好きな季節は秋なぜうん秋がいろんなことがもう終わるって季節って言うんだけど私はね結構始まるというの季節だと思うだしあとは色とやっぱり服が一番おしゃれができるお父さんはイタリアで何してるのパンを作ってるお母さんはイタリアで何してるの何もない いや、えっと、まだサイコロジストのことを勉強したり、あとは、まあ、家に手伝ったりとかします。今使ってる携帯電話の機種は何うんこれ冗談 iPhone の8かな11が欲しいんだけどこれも結構好きだった 明日オフになったら何をする明日オフになったら何しようかな多分友達と遊ぶこと、うん、好きなテレビ番組はうん好きなテレビ番組はマツコの、えー、月曜からの夜夜更かしだっけそうそう <laughs> それ面白いマジで面白い 出演してみたいテレビ番組はマツコに出てるのテレビ番組なんでもあとは一匹かな右利き左利き右プレイするのが好きなスポーツはスノーボードゲームだけど見るのが好きなスポーツはスノーボード ケーじゃあイタリアを3つの言葉で表すとパスタピッツァマフィア OK です最高だった年は日本に初めて来たの時の19歳うん楽しかったカラオケは何を歌う ?7 <laughs> のシリーズと必ずアニソン エヴァンゲリオンとか、あとは、あとはなんだ、アジアンコンフュージェネレーションは結構一番好きなキャラクターはあ、ある。はるはらはるこです。 <laughs> 一番好きなイタリア人はうん、あんまりいないんだけど、この本を作ってる人。ラピーナというんだ。 かなないと困るものはお金 <laughs> 正直 <laughs> 正直お金 OK クエスチョンもあと10個になりましたおお10個10個好きな匂いは好きな匂いかバイオレット誕生日はいつ7月5日蟹座です日本人は恋愛対象 Yes コレクションしてるものは 7矢沢愛さんのやつと七グッズが全部持ってますもっとあるなんですけどお気に入りはこちらです <laughs> これから何かやりたいことはあるバンドロックバンド作ると自分のブランド作るとあとはまあもっともっとタレントとして頑張ることそれはなぜうんやっぱり自分の人生の中で 私楽しみたいんだけど他の人もなんか楽しんでほしいからそういうなんか今までいない存在になりたい日本でシャワーで体はどこから洗うあんまり覚えてないけど今日おっぱいから洗った <laughs> これ見てでもあ気持ちいいって思っちゃう朝起きて最初にすることはエスプレッソ作ること アレルギーはあるねえな最後に見た映画は浄化じゃあ最後にゆりこタイガーのファンにメッセージをあもうメッセージかメッセージなうんそうですねなんか他の人があなあなたのことがすごく変わってると思ってるかもしれないし自分はこれこれは厳しくいろんなことが思ったりとかは やめた方がいいと思いますっていうか他のことをちょっと無視した方がいいと思います一番の人生は自分の人生は自分のことなので楽しむこととまあ頑張ることとあとは自分らしく生き方を進んでくださいあとは夢を諦めないでくださいはいじゃあ今日はありがとうございました Thank you 今日はありがとうね